محمود أبو سلامة آه، مصور في قطاع غزة فكرة التصوير كانت من ذاتي هي هواية لكن بغزة يعني بعتقد أنه مهما علي سقف الطموح لكن ضل في دائرة واحدة وهي دائرة الحصار اللي احنا موجودين فيه حصلت على عدة شهادات في مسابقات عديدة في المسابقات الصور الفوتوغرافية بعد هيك صارت معي فكرة الهجرة من بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة اللي بشوفه من الواقع الموجود إحنا فيه ما فيش أمل لمستقبل أنا أمن حالي فيه يعني إلا خارج أسوار مع برا معبر رفح هو عبارة عن بوابة مغلقة على 2 مليون مواطن يعيش في قطاع غزة هي البوابة اللي بتفصلنا عن أحلامنا وطموحنا في قطاع غزة لما بفتح المعبر بفتح كل 3 4 أشهر أو 5 أشهر أو 6 شهور مرة بالمره هذا اللي بيفتح فيها المعبر بيفتح ثلاث ايام اربع ايام وناس بتكون فوق بعض معبر رفح هو حلم اي حد زي حابب يسافر وحقق حلم له خارج قطاع غزه سواء بالدراسه او بالعمل او بالعلاج وبالخارج طبعا اي شاب اسالي في الشارع بقول لك انا بدي اسافر انا مع انا مع ففجاه يعني بيجي 20 شاب وقفوا مع بعض صاروا يهتفوا بدنا نهاجر بدنا نهاجر هم اساسا طلاب جامعات يعني انا متخيل يعني لينفتح باب المعبر واطلع وراي غزه هحس انه انا حققت انجاز كبير اني قدرت افلت من بين 2 مليون مواطن يعيش في قطاع غزة من بين 2 مليون وجع المهم يعني خلينا أطلع من غزة شو ما كانت الأسباب وشو ما كلفت الأسباب لأنه مش حتكون الهجرة زي العيشة في قطاع غزة ثلاث حروب وانقسام وما حدش حاسس بينا ولا حدش